S エンドリクエスト2をプレイしようはーい、パチパチパチパチパチパチ。はい、というわけで、今回は私が実況に挑戦していきたいと思います。はーい。はーい。ハートちゃん困ったら助けてね。 <laughs> も、任せてくださいよ <laughs> よし本当にイルハートの続きからかなそうだね。うん。ではでは、お願いします。えっと、は、アタックアップのバフが下に敷いてあるね。アタックアップのバフあ、バフっていうのは、自分の能力が上がったりするやつ。うんうん。あ、あ、あっちなの聞いたことあるよ。デバフ。うん。が、デバフは、うん。悪い効果、ね、悪いやつか。 効果を落としますみたいなやつかな呪いバグについて。うん。この地面にあるのが呪いバグっていうね。うんうん。これを踏むと、いろんなバフとかデバフがかかったりするよって書いてうーんで、詳細画面が出るんだね。これだね。これを踏むと、うんうん、攻撃力が上がるけど、汚染度も上がっちゃう。ああ、なるほど。 でまっすぐと歌う。いいと、これ結構コントローラーブブブブってなるよねなる。 <laughs> りしてねえ。お、もう。あっあはい。こが長い。ああ。 うんうん。このなんか直線でやったらいいんだね。そうだね。攻撃。あ、ちょを、うんこうやって弾きやすい。おーおーおーや飛んだ。すごい。楽しい。フィールドが円形だからいろんな方向に飛ぶんだね。うんうんうん。激しっぽ攻撃。状態異常について。おなるほど。あ、戦闘後も継続する。はーん。毒とか そうだね、毒になったらちゃんと直してあげないといけないね。うん、うん、なるほどね。はい。なるほど、なるほど。え、挟まれてやがるぜ。ああ <laughs> 挟まれてやがるぜ。避けます。避けましょう。ヒルとかが使えるのかな、うんうん、ハンド。三角を押すと。あ、いろいろ出る。楽しい。と、これは、タックは3個使うとノックバグが起きるけど、うんうん、これは1個使えばノックバグが起きる。 うーん。なるほどね。これと、ポイントが減ってるから回復しようかな。と、攻撃で、と、えい。おおなんか星が。しておおおおすごい。 でもあとこ,、うこいつだけか。あと1体か。うゃあ、パンチ。うんパンチ。からのパンチ。よっしゃーよっしゃーよいしょーいかなかった。なんだー。あー、かったー。パチー。ったー。かわいい。うん。嫌だもん。よし。あ、今度は青いバグがあるね。青はなんだあ、いのは当てよう毒 淡いのは EEF って書いてあるから、ディフェンスかな <laughs> 全然違う。力だ。 <laughs> じゃあこれは踏んでも平気だね。えー。英語読めねえ。 <laughs> 英語読めなくても大丈夫だよ。リマジナリーが教えて。ええー、ありがとう。じゃあ、この先一生英語勉強しない。大丈夫だよ。おいおい おー、おかえり。おかえり。はい。はい。もう、もうだはこっちが正面なんだね。 <laughs> 確かにどっち向いてるのかわかんないね。どっち、どどっちなのか頭になんか生えてるのが <laughs> 前、顔わからない。タコみたい。お。の方が、あ、うん。 うん。うん。おい。んせい。おー、おおだ。おーおり。おかえり。お、オーバーキルについて。うん。うん。ーポイント以上にいっぱい与えると、経験値が増えるよ。うん。なるほどね。じゃあ積極的に殺していきましょう。バシバシ。バシバシ殴っていきましょう。バシバシ殺していきましょう。バシバシに たら、うんうん、多い方から出ると、こっちの弾いたやつは一発で多分倒せるから、こっちから倒します。あせいおうおあ、一個倒し。よしあ、舐めるんじゃねえ、怖い。 すげイよしよしよしよしおお、えー、キモいピロピロピロピロピロってしてた <laughs> 今キモバーキルが入ったあボーナスがつくんだねやったねうずらーヨハタちゃんがいると心強いよあそろそろかなやだよ。そろそろかな。やだよ。えー、キモキモキモキモキモ。内向きに歩くの <laughs> 今まで見た中で一番キモい。内向きに歩 んだ。なの空箱。あ。うんうん。オープン。リードバングル。リードバングル。三角でメニューを開いたよ。うん。装備は、かなお、おこれをつけると、うんうん。防御が下がるけど、スピードが上がるよってつけてみよう。はい。 時代の進歩ですわ。時代の進歩ですなあイベントかなあ目の前に今なんかワニっぽいのいる。ういらない。うするよし。ちょっと手前から歩く。どうした声が聞こえる。どうしたどうした開かない。丈夫だよ。どうだろう。 探した <laughs> 探したか <laughs> 怖い怖い怖い。 <laughs> なんだね。声が大きい。お腹かいてた今。ボリボリってした。ボリボリ。ええー、ああやば。あ、ちゃんとスキルの確認をさせてくれる。でもさせてくれるってことはこいつは、ボスと強敵ってことでしょ怖いよよし。 ミルハートちゃん大丈夫だよ。うん。私が倒すからね。うんうんうんうん。よし。まキモい。怖い。怖い怖い怖い。聞こえるよ。なんかちょっと虫みがある。虫みがある。虫みがある。上半身特に。あー、バフは、ディフェンス。拾います。うん。なんかだって硬そうだもんね。硬そう確かに硬そう。こうね。んじゃあ、でか。とりあえずこっちから、うん。打つ。 てみよういけ飛ぶかなこいつ重そう飛ばなそういけいけいけいけいけい飛ばない重たい重たいあーでかいでかいでかいもう背中が幼虫じゃんだって体を丸めて腹で攻撃ただやばいやばいさなぎの中身ってあんな感じなのかなさなぎの中身は確かドロドロなんじゃなかったねなんかドロドロなんでしょえじゃこんな感じなのかな <laughs> 知りたくなかった知りたくなかった うん動かない動かないね全然もう動きが決めんだわこれタたたたた重たいけど機敏だねうんちょっとヒットポイントがピンあ本当だ大丈夫か回復しようかなうん回復ととおでも両方当たってるよしよし引き込んでいこういけい回復してうんよしえいえいよいしょ重ないな なんでちょっと動きが機敏なのこいか。うん。怖いからもう一回回復して。ねえ。笑ってしまうな。アタックが3回使えないから、これを使うとノックバグがつくよって書いてある。おーできる子や。慣 <laughs> れてる。できる子や。 たちもすぐ覚えられるから大丈夫だよ。えー、頑張る、頑張る。ちょっと、そこのスタッフどもを見返してやりたい。ああはい。 <laughs> 体を丸めて腹で攻撃みたいなた今。腹で攻撃。 <laughs> え、イルハトもこれ習得したいな。ふんみたいな。ふん。イルハトちゃんの中で攻撃されても <laughs> 痛くないよ。タピオカパンチ。タピオカが詰まってるの。タピオカパンチ。 してたあよしよしよしすごいよかったおーレベルアップレベル上がったねうんよし新しいスキルも取得したよ、うんうん、おおあいいなこう初めてさ2人でねゲーム実況っていうのをねやってみたんですが、うん、あのなんてうんうん なんかあれだね二人でやってみるとさ、うん、自分だけだと気づかないところとかやっぱその山地のりーちゃんの意外な一面とかね、うん、見ることができてね、うん、とても新鮮でございましたうんそうだね、私はこういうの初めてだから、うんうん、うまくできたかなってちょっと今も不安だけど、でもとっても楽しかったです、めちゃめちゃうまかったわ本当にもうあの前半もあ撮り直してほしいぐらいでうまかったわ 大丈夫だよ <laughs> いやでもね今日は本当にありがとう楽しかった、うん、ねはいではでは皆さん楽しんでもらえたかな <laughs> ということでデスエンドリクエスト2実況プレイでした、はい、ありがとうありがとうございましたバイバイせーの大好き あ、なんか出た。イマジナリーちゃんの好きな食べ物はだって。好きな食べ物か。うん、食べ物、食べ物と飲み物の間ぐらいになっちゃうんだけど、うん、最近タピオカに待ってます、ね、マジマジ一緒じゃんえ、何タピが好き私は、なんか杏仁のやつが好きかな。ああ、洒落てる。うん。なんか、普通のミルクティーも好きだけど、うんうんうん、ジャスミンティーとか杏仁ミルクティー そういうのを飲みがちかも。ああ、しゃれてやがるぜ。え、タピオカ好きなんだえ、そうそう、うん、これから一緒に行きませんかイルハートちゃんもね、うん、タピオカ好きって言ってたから、うんうんうん、一緒にタピツできたら嬉しいなって思ってるの。行こう。行きましょう。行こう。行うね。みんな、行ってくる行きまーす。